отыз бірінші май сағат он бірден жиырма үш кетті понедельник гагарина жүз қырық үшке участковыйлар шақырып мен угрожать етіп якобы сен біреуді боқтап кеткенсің анау мынау кел деп сол мәселе бойынша қазір келіп жатырмыз отыр ғой өзі ассалаумағалейкум сіздер ма звондап отқан бағанадан бері қорқытып масың қайда а масың міне не болды неғып тағып отпайсың масканы не көшеде алдым қалай көшеде таныстыршы қызметкерлерін пожалуйста бандитсіңдер ма немене бір қалай қалай сөйлейсіңдер сендер е келіңдер боқтап кетіпсің бірдеңе тоқта подполковник полиции пернеханов сейітхан уәлиханович участковый инспектор полиции так екі мың жиырма үш керемет так не мәселе сен мен кім боқтап кетіппін дәлелдеп берші енді мен сізді боқтап кетті деп жатқан жоқпын мен сізге менде запись тұр ғой хорошо запись болып тұр ғой сен не үшін онда мен маған боқтап кетіпсің сен ерболат машинаны шығардым кел тез бірдеңке мен сізге арыз оқып бердім дұрыс па не деп оқып бердіңіз сіз мына арыз оқып бердім маған телефонда не деп оқыдыңыз а не деп оқыдыңыз мына жақта не жазылған сол бойынша оқып бердім не деп оқыдыңыз не жазылған соны оқып бердім сізге бірінші жоқ сен мені боқтадым дедің дұрыс па кімді мен якобы бір қыз боқтаттым тоқта мен сізге звондадым да сөйтіп мына хозяиннан сіздің номеріңізді алдым дедім дұрыс па ерболат ба деді иә менмін дедім сөйтіп мына владелецке машинаның егесіне дедім арыз жазып жатыр дедім таксистке мынау юксидидің алдында таксовать етіп жүріп юксидидің алдына түскен кезде машинадан түсіп жатқан кезде боқтап боқтап балақтап кеткен числосы қашан жазған мынау не бар да арыз ала алмайсыңдар ма түсінбедім числосы кім мына арыз жазған жиырма тоғыз тұр ғой қол қоймаймын мына жағына енді ол бұл арыз өтірік жазғансыздар ма или мынау числосын қоймайсыз мынаның числосын жазып арыз қабылдаған кім арыз қабылдаған білмеймін менің қолыма талай келді так в общем былай шақыру әдістерін білесіздер ма заңды иә, білесіздер ма заңды білсеңіздер иә заңды білсеңіздер уағалейкум ассалам түсіріп отырсыз ба мені әрине не үшін сіз түсіргеннен кейін біз түсіре береміз а рұқсат етілген ба сотовый телефондармен түсіруге сіздерге а енді таныстыршы қызмет куәлігіңді сіз кім бірінші өзіңіздің удостоверениеңізді көрсетіңізші сіздер маған келіп тұрсыздар ғой иә біз сізге келіп тұрмыз мен қазақстан республикасының азаматы боламын места юрбот сіз өзіңіз көрдіңізші маған сіз сізде бір саған первый требование удостоверением бар и плюс гражданский тоқта көрейік та енді удостоверениесін майор полиция кукаев қанат аманбаевич участковый инспектор полиция так числосын көрсетші қай уақытқа дейін так екі мың жиырма екі керемет енді не вопрос саған неғып түсіріп тұрсың сізге түсіріп тұр қай Сол не үшін түсіріп тұрсың мені оған қатысы жоқ мен айтсайшы не үшін түсіріп тұрсың маскаңды тақ, көтер ана дұрыстап тақ маскаңды дұрыстап көтеріп тақ түсіре берсін түсірмей қойшы бұны сендер өздерің қалай қалай жұмыс істейсіңдер жетондарың қаяқта видео жетон қане видео жетоны қақта қайда видео жетон тоқтасай мен сенен сұрап тұрмын қақта видео жетон видео жетон зарядкіде тұр сендер бардақсыңдар может халықты өйстіп қинайтын шығарсыңдар ақша бумага етіп басқа қылып сендер қалай дәлелдейсіңдер ертең видео жетон қазір зарядкіде сен аламыз сосын барып қоямыз сендер сонда сонда заңсыз онда видеосын тастап кетіп <coughs> спокойно жүре бересіңдер ма келіп түнімен зарядтап қойып азында келіп қабылдап жұмысқа шығар кезде мына коррупция болса сен қалай дәлелдейсің халықтың например ақшасын алып кетсеңдер қалай қалай дәлелдеп бересің сен соттың шарасы ма былай ербол мына вопросқа көшейік давай жоқ вопростан бұрын мен мына мынау кеп түсіріп тұр да не үшін түсіріп тұрсың сен соткамен сендер сауатсыздарың бар ма сауаттықтарың бар ма сендердің білімдерің бар ма сіз неге түсіріп тұрсыз жоқ сен мемлекет қызметкерісің дұрыс па мен қазақстан республикасының азаматымын дұрыс па маған угрожать етесіңдер ей қаяқтасың кел үйтеміз бүйтеміз дейсіңдер қамаймыз дейсіңдер қамасаңдаршы мені мен біреуді боқтаппын ба балағаттаппын ба ал сен енді мынау тұрсың не мынау мынау тұрсың не мынау мынау сізді ешкім угрожать еткен жоқ мынау тұрсың не сенің айтшы нормально тұрсыз майорсың целый майорсың сіз қалай тұрсыз өзіңіз целый майорсың да е жетоның жоқ е маскаңды дұрыс таға алмайсың бар э, не деген масқара мынау э? жақсы бәрі жұмағанбет мынау не мынау мынау не мынау полиция ма мынау немене дымы жоқ мен мен білмеймін мынау мынау түрімен ше мынау халық қалай сыйлайтындарын сіздікі қаяқта видео видеожетон жоқ не үшін жоқ не үшін сендерде берілу керек қой хотя бы екеуіңе біреу беріп қоймайсыңдар ма екеуің түсіріп жүретін былай мына вопросқа көшейік жоқ вопрос былай менің бұл жерде ешқандай қатысым жоқ мені нағып қорқытып угрожать етіп мен сендер ше міне есімім кім деді пернехан иә сейітхан сейітхан мырза мынаны қараңыз сіз мені танисыз иә мен сені танимын тыңда сейітхан мырза тыңдасаңызшы мен қазір сейітхан болады пернехан емес иә сейітхан кешіріңіз қателессем иә. бүйтіңіз сіз шақыру әдісін білесіз ба білемін повестка қай статьяда көрсетілген жүз елу жеті жүз елу жеті ненің жүз елу жеті қылмыстық кодекстің жүз елу жетінші бабын ашыңызшы кәні повестка деп жазылып тұр ма екен ол жерде иә. көрсетші повестканы келмеген жағдайда жоқ көрсетшіңізші повесткаңызды қылмыстық кодекс жоқ қой менің қолымда қателесіп тұрсыз қазір тағы да қателесіп тұрсыз заңды білмесеңіздер оқыңыздар білімдеріңізді арттырыңыздар қылмыстық іс жүргізу кодексін қылмыстық кодекс бөлек қылмыстық іс жүргізу кодексі бөлек иә, видеода тұр ғой не айтқаныңыз иә хорошо ендігі мәселе шақыру тәртібі қалай болады сіздерге үйретейінші мақұл енді білмесеңіздер мен үйретейін сізге келіп тұрмын мен сізге сұрап тұрмын сіздер телефонмен қорқытып шақыра бересіңдер ма или үйге келіп мен адресімді айттым келіп міне азамат повестка сізге қай уақытқа ыңғайлы сізге вот солай болады тәртібі ше сіз келесі уақыт мен мен ыңғайлаймын уақытты сендер келе салып кел мына жаққа бірдеңе үйтемін бүйтемін деп өйтіп қорқытудың қажеті жоқ телефонмен ше түсінікті ма заңмен істесеңдерші заңмен істеңдер ешкім ешкімнен қорықпайды қазір халықтың көзі ашық халықтың көзі ашық маған қатысты не жазылған бұл жерде соны айтшы маған сізге қатысты ештеңе жоқ машина маркасы ештеңе жоқ болса на оны мені шақыртып қорқытып отырсыңдар сізді ешкім шақыртып қорқытқан жоқ мен атырауға звондадым мына машинаның иегесіне атыраудағы иесі. мына сіздің номеріңізді берді ерболат деген машина сатып алған данный момент осы кісі деді сол себепті мен сізге хабарласып тұрмын енді сіз маған егер ол машинаны айдамайтын болсаңыз бұл машинаны мен айдамаймын деп түсініктеме жазып беріңіз болды кім айдаған сол моментте аты жөнін жазып беріңіз е сол үшін сонша қорқытасың ба осы түсініктеме үшін сен сонша қорқытасың ба сен кімді қорқытты не деп менде запись тұр ғой телефонымда неде деп кел дейсің қалай барамын мен келде тұр сен менің уақытыма қарап мырза сіз қай жердесіз мен сізге барайын қолыңызға повестка арыз таныстырайын повестканы берейін сізге ыңғайлы уақытта келіп маған түсініктеме жазып беріңіз деп айту жоқ па сіздерде келіп бас салып қорқыту ма сіздерде келесің мына жерде бандит сияқты мынау мынау келеді жүгіріп келіп соткасын ұстап не деген сұмдық ол кім сейтхан сейтхан мырза не деген сұмдық бұл айтшы целый подполковник целый полковник бірақ қазақстан республикасының әшейін простой халқы сіздерге білім үйретіп жатыр да сіздерге ше шақыру тәртібін үйретіп жатыр да ол не деген сұмдық ол жоқ айтсаңызшы не деген бардак ол шақыруға енді келіп тұрмын сен повесткаңды көрсетші кәні повестканы берші көрсетші берші повестка маған повестка берсең түсініктеме жазып берсеңізші маған маған повестка берсе машина егесіз ба егесімін иә сол кезде сіз болдыңыз ба за рулем жоқ міне сіз тағы жала жауып жатсыз қыздан сұрамайсыз ба кім болды тұра әлпеті қандай жоқ мен қыздан қалай білемін сіз екеуіңіз беттестіре жоқ мен болған жоқпын сіз бүйтіңізші повестка беріңізші маған мен өзім заңды құжаттарымды бәрін апарып документтің бәрін апарып доверенностьімді апарып сіздермен заңды түрде сөйлеспесек қазір мен былай на ходу тұрып тұрып жазып бере салатын адам емеспін мен тіркелді ма арыздарыңыз хоть тіркелді ма числосы да жазылмаған дұрыстап бардақ қой мына айналайындар жұмыс істесіңдерші заңды жұмыс істейтін уақыт келді уже повестка беріңдер опорный пункттарын көрсетіңдер аты жөніңіз кім естаев ерболат дұрыс па брачка отчество естай вербот амангелдиевич мына ютуб желісіне салынады енді заңсыздардың бәрін қорқытқандардың бойынша маскасы отырсын маскасы отқан қазір хаттама толтыра ма толтырмай ма сізге толтырмайды конечно мен қазір арыз жазамын жүрекке звондап дальше уже сіз целый сіздер тақпасаңыздар қара халық қалай тағады үлгі болмайсыздар ма ыңғайлы енді айтыңызшы маған маған так бүгін қаншасы ертеңге жазсаңызшы ертеңге сағат ондарға жазыңыз бірі ертең бірі нөл алтысы сағат қанша онға дейін ба таңғы онға қа вот міне қазақ халқы қараңыздар осындай бізде бардак шымкентте жұмағанбетов жұмыс істемейді бұлардың бастықтары анау майрих емес қой бастықтары бастықтардың өзі бардак вообще қызмет атқармайды дұрыс мына тәлім тәрбие бермейді бұлар как қылмыскер сияқты келеді бәрін қорқытып үйреніп қалған қара халықты тонағаннан басқа ешнәрсе білмейді бұлар енді халық қазақстан халқы өздерінің баға беріп жатады дальше ақақстан ақақ кінәсі жоқ адамға келеді угроза келеді в общем қорқыту мақсатында әйтеуір бұлардың түпкі мақсаты енді өзімнің ойым да енді басқа ақша алу мақсатында ақша алу ойларының бәрі сол бардак өздерін қалай ұстау әдет ғұрып вообще білмейді бұлар анау видео жетонып тұр анау сотка шығып тұр бір видео жетон жоқ еш жоқ не деген полиция қызметкері целый подполковник целый майор сендерде сот сотовый телефондарың официально берген ба жылмағанбет осылай түсірсін халықты деп сотовыйды сатып алғанбыз біз неғып түсіріп жүрсің онда шапқылап мені сіз неғып түсіріп тұрсыз мен сіздердің мына мынау сізге бір мынандай сіз кемшіліктеріңізді кемшіліктеріңіз қастандық істеп отырсаң қылмыскер ретінде бір қолыңды қайырамын қамап тастаймын деп айттыңдар қамасаңдаршы енді не үшін ана анау кісі айтты сейітхан боқтамаңыз не деп боқтадым мен боқтап қалып жүрсіңіз қалай боқтадым қамап тастаймын деп айттыңдар дедім тұр ғой видеода сен не айтып тұрсың сен жала жаппақшы не деп боқтадың жай сөзбен айтып қалдыңыз ғой не деп жаңағы сөзді не деп айтсай не деп айтсай сен айтшы үлкен үлкен жасыңызбен қыласың кішкентай баласың үлкен емес мен сенен кішкентай боламын бірақ сен целый майор болып сен сауатсыз сауатсыз болып тұрсың да сен ше сауатсыздық сауатты білімсіздік сенікі мен сіз айтып тұрмын тупизм дейді оны сен бірінші біліміңді арттыр халықпен сөйлесу әдет ғұрпын сен сіз деп сөйлеңіз сен сен нағып сыйлаймын мен сені сен деп сөйлеймін өйткені сендер білімсізсіңдер ғой білімсіздік болғаннан кейін осылай сөйлейді адам халық сенімен осылай сөйлеседі уже указ айтпаңыз маған қабылдап ал басқа деп дұрыстап жүрсе талтаңдамай әкең үйінде жүрсің ба сен қызмет басындасың сен қанша халық көріп отыр сені қолын түсіріп дұрыстап тұрсай майор мырза міне уже артына да қыстырмайды бұлар уже бардак целый қалай жұмыс істейтінін білмейді қан қай жерге мынау сізге мына жерге қол қояйын ба міне осылай шақырады повестка олай угроза дейді телефонмен ешнәрсе шешілмейді сізді телефонмен адресті айтасыз келеді анықтау мақсатында звондауымыз керек шығар қайда баруыңыз керек екенін мен сізге айттым қайда бару керек емес кел дедім келесің дедім маған указать етіп беріп жатсың мен келмеймін кешіріңіз маған повесткамен барамын менші кел деген жерге бара бермеймін сіздің телефон арқылы сыртында кім кіммен сөйлесіп жатқанын да білмеймін телефон сейітхан мырза сол үшін қылмыскер де сұрауы мүмкін менен ше так енді түзекке шақырамыз маскаңыз бойынша мынау мынау заң бұзушылықтарың бойынша арыз жазамыз мына ремень қалай тағып жатрсың сен қарашы сен өзің қарашы шешіп ішіңнен өткізсе мынау мынау мынау мынау мынау мынау не мынау мынау мынау не қай жақта мынау міне тағылып тұр ремень мен тағуды да үйретейін ба енді сендерге анау сияқты тағыңыз анау ана отыр міне майор міне молодец білімі бар шамалы хоть ремень тағудан біліміңіз бар екен басқа жерден білім болмаса да ше өткізіп дұрыстап тағысаңызшы былай сіздер сіздерге уже ремень тағуды да үйретеміз ба енді өшіре салыңызшы телефонды не үшін өшіремін телефонды сіздер тәрбиелейтін шығар енді халық тәрбиелейтін шығар может сіздер өшірмейміз неғып өшіреміз мынаның бәрін қазір заңсыз ремень таққан маска тақпаған немене өмірі немене жақсы деймін өте жақсы адамсыз прикол ұстап тұрсың ба жоқ сіз жақсы адам прикол ұстап тұрсың ба сіз өте жақсы білімді адам екенсіз рахмет сізге сізден қарағанда білімім бар менің жақсы екенсіз сіздің біліміңіз сауатсыз екенсің сен ше аман болыңыз